Kasi napatay niya lang po kasi kausap ko po ate ko. Yo, what's up? I'm Pat! Nandito na naman tayo nagpabalik sa inyong harapan para gumawa na naman ng panibagong kalokohan dahil ang gagawin nating kalokohan ay hindi kita kausap. Right? <laughs> so, ayan na nga, kung bago ka pa lang sa aming channel ay don't forget to subscribe, like, share, comment, hit, hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga bago naming video. So ayan na nga, hindi na natin pabibitinin pa ang panonood mo! So ito nga pala si Jimmy V. Diretso na tayo sa video, let's go! Ate, pwede magtanong? Saan dito may Jollibee? <laughs> Wala naman pong Jollibee sa Baaw. Saan mayroon? Sa Iriga. Iriga. Ah, sa Iriga. Saan dito sa kayan ng papuntang Iriga? Doon po sa may iba. At abangan ko LCC no. ha? <laughs> Ah. Sa pag LCC, ako po sa itong mga jeep. At po sa ano man ko Iriga. Mga magkano pa masaya papunta doon? 20 po. Ha? Ah. Malayo? Wait lang. Oo. Oh. Wait lang ha. Ah. May kumakasap yata sa akin. Pinakasap niyo pa ako. No. Ha? So, pinapatay niya lang po kasi kasap ko po ate ko. Oo. May kumakasap kasi sa akin. Thank you. Ate, pwede magtanong? Saan dito may Jollibee? Wala po. Oh? Saan mayroon? Sa Iriga po po. Ah, sa Iriga. Mga ilang pamasahe papunta doon? 20 po. Ah, 20. Saan may sakayan dito? Sa harap, po na. Ah, malayo ba? Hindi. Ano Nagutom na ako dito. Oo, nagugutom na ako. Wait lang, may kayo makausap. Kausap niyo ko? Pasensya na po, may kausap po kasi ko eh. Hindi totoo yan. Diba? oh, may kumakasap kasi kanina eh. Wait lang. Saan? magtanong? Pwede magtanong? Saan dito pa may sakayan papuntang Erega? Sa MCC, mga jeep doon. Uh, mga magkano ang pumatay papunta doon? Oh, wait lang ah. Ito kumakausap yata sa akin. Ano po yun? Pinakausap niyo po ako? Pinakausap ano ako. Ate. dito yung sakay papuntang Iriga. <laughs> Ah, uh, ilan pa masay papunta dun? Malayo po ba ang biyahe? Ah, uh, ganun po ba? Ayo, wait lang ah, wait lang ah. May gumakausap yata sa akin. <laughs> Wait po, yes po. Kinakausap niyo po ako. Ah, uh, kinakausap niyo po pala ako. Kasi siya na po pero ate ko po ang kausap ko eh. Oo. oh. Oo, oh, may kumakausap kasi sa akin. Oo oh, ate, may kumakausap kasi sa akin. Hehe. <laughs> Thank you. tayo pwede magtanong? Saan dito may Jollibee? Ay, sa Iriga. Iriga po. Ah, Iriga. Ah, saan dito may malapit sa kain pa Iriga? Ah? Yan po. Mga ilang pamasay papunta doon? 20 ata, 20. 20 po. Hmm. Malayo po yan. 10 to 15 minutes po makakaabot. Wait lang ah. May kumakausap yata sa akin. What? What the fuck? Ano po yun? 10 to 15 minutes po ko makakaabot. Pinakausap niyo po ako? Opo. <laughs> Gago! Ah, sorry. Ah, napatayo lang po kasi kausap ko ate ko. <laughs> Ano po? Oo, oh, may kumakausap kasi sa akin. Wait lang. <laughs> Bakit? Hindi mo. Saan? Ah, kaya pwede magtanong. Pwede magtanong. Saan dito may Jollibee? Ay, wala. Sa Erika. Ah. Dito sa Bao, wala. Saan sa kain papuntang Erega? Yung may uh, ah, dumadaan dyan na bus, pa Erega yun. Sa uh, galing na. Ah. Ayun. Pero may mga ano din dyan. Uh, mga ilang pamasahe papuntang Erega? Siguro yung Bao hanggang Erega, 40 na ata. Ganun ba? Malayo? Medyo, medyo malayo. Wait lang. Wait lang, ah. may kumakausap yata sa akin. Ano po yun? Sir? Uh, ah, medyo malayo po. Sinakausap niya pa ako? Damn! Sorry, may kausap ko kasi ikaw. Kuya ko. Oo. Oh. Ah, malayo pa. Saan naman? di pa dito sa Bahaw? Wala po. Ah, wala. Ano pong restaurant ang meron dito? Wala. Wala po. Irigo po. lang. Ah. Saan hmm. pwede ma may pagkain makain dito? Kagaya ng Jollibee doon. Doon po may Jollibee. Ah, doon. Sa... Ah, malapit lang dito. Oo. Nice. Ayos na ate, medyo makausap na ito sa akin. Ano po yun? Iwasabog po pa. Ay. Oo, oh, medyo makausap kasi sa akin. Sorry, napatayo lang ako dito.